有很多金色的光出现在我面前，然后那个金色光又不是很耀眼，是很很温和的，可是又觉得它会把你所有的整个会包包容心出现在脑海里的就会是那个那个画面。我们回来的前一天晚上，就是呃苏柏芝老师和他们都到电视上来，大家在聚聚餐的前天，你看到了什么？就流星。 很多的艰辛。安排的这个团就好像是在，呃，很在很高高在上把它全部挑好了，你在这个位置，在这个位置，大家是在一条线上，包括我跟我觉得我们跟你们都是能够接轨，所以我就对这身边这这些人，包括后来认识的像宏伟啊、棋子啊这么多朋友这些，都大家是好像就在一块了，已经是认识了好多年一样。 这个东西，它是，但它又是那个真实的。每当你那个想起来的时候，就觉得，哎，哎，一切都那个当下的一切都是都是快乐的。所以，我觉得最后我在想，像这次旅行，意义它实际上是真正的通过这个梦的旅行是想清楚的。我觉得是一群不同，的，一群不同，有一个一样的旅行，但是每个人。 找到他各自的答案，但是一群人是一起的，所以它是一次理想主义者最大的一次集合，而且是跨那个海峡的。